Всем салют, ребята. Э, давно меня не было. Не, ну как, я стримы делал, все. Но давно не было игры по Тифу. Вот. Сейчас мне должно быть хорошо слышно, так как я себе купил новый микрофон. Вот. Ну что тогда, не будем долго лялякать. Пойдем тогда играть. Так э, загрузить. Прах праху. Глава вторая. Так, у ручное сохранение, автосохранение. Ну, сюда зайдем. Там недалеко. Так, в прошлой серии мы зачистили э, я даже не знаю, это что это вообще. Здание зачистили. Там или мне... Не, не, как я понял, туда трупов свозили. Да. Вот. И... Да, и так. <laughs> Окей. Мы в этом месте. Э, да, это труп. Даже труп не Трупы, манекен. Ну, скорее всего, манекены. Так, окей. Подожди, а мне при... Мне не обязательно, типа, прыгать он. А, -а, -а все, я понял, можно так посмотреть. Окей. Ну что, пойдем тогда, да, посмотреть. Что там? Опа, есть что залутать? Есть. 42 голды. Пусто. Окей. Открытый сундук и беспалевно так лежит. Так, что это? А, новый документ. Ну, мы сейчас его читать не будем. Ага, это тоже типа как беспалевно лежит так. О, мешочек. Плюс одна еда. Ну, окей, ну это типа местная хилка. Удерживайте Y наблюдение. А, нам туда прыгнуть надо и типа мы поедем. Окей. А, нужен гаечный ключ. У нас гаечного ключа нету. Ай, что это будет? Окей, давай полезем наверх. Давай. А, блин, не долетели. Подожди, а как тогда? Я не понял. Ну, отсюда типа с разгона. Ладно, я что-то начинаю тупить. А, конечно, это логично, чтобы начинаю тупить, потому что я записываюсь, когда время 2.33. Так. А, блин, я же надо зажать, скорее всего. Да. Давай, каким-то образом сейчас должен быть проект. Ну да. Они как специально ждали, что мы запрыгнем тогда. Он такие, во, во, во, ща, ща, ща, ща, ща, он прыгает, ща прыгает. О, прыгнул, давай, все. Ну да, это трупы. Зацело даже так. В шею. А, ужас. Э, это как охотиться на оленей в усадьбе. человек? Блин, надо было быстрее прыгать. Что случилось? Трусил? Эй! <laughs> Бабас пахает. Нехер кричать. О, письмецо. Окей. А, стекла, ну это... Да, шум тогда. Давай скроем замочек. Ням. Няу и... и, и, и Что там? Угу. Лупа. Окей. Сейчас посмотрим, есть там кто. Так, так, так, так, так, так. Вот так. А, он еще тоже под это. Я даже не знаю, было бы прикольно, если бы эти ломались бы. Типа их надо было бы как-то крафтить или что-то такое. Так, на С, да, присесть. Оп. Что еще есть? Ножи. Окей. Так, это ну плохо. Ты свет вырубить? Да, идеально. Мы любим темноту. Есть, нету. И есть. Окей. Давай тут глянем. Нема. Нема. Ага, ладно. Пойдем там посмотрим, а потом пойдем туда в дверь. Так, тут можно спрятаться. Опа. Опа, опа, опа. Ага. А давай сделаем, чтобы кто-то пришел. Проверим. Никого, да? когда можно тихо не ходить. Так, бутылочку заберем. Посмотрим. Есть, есть. Тут нету никого. И тут нету. Окей, давай. Пошли потихоньку. Кажется, у меня Ничего, мы тебя выбьем его. Как же тут воняет, воняет. Я еще тот зубной. О, Что-то забрали. Тупые стрелы слабые, но ну и можно отвлечь. А, издалека активировать переключатель. День за днем кашляю пеплом. Так, тогда где у нас тупые? На единичку, да? Чик. Вырубили. Не вырубили. Вырубили. Забираем. Оттал... Отталкиваем. Ну, оттаскиваем. Ну вдруг охрана пойдет и увидит. Что лежит. О, и что я говорил? Каждую Чувак, ну ты реально слепой. Я прямо перед тобой маячил и уже думал, ну все, заметь сейчас, тревогу подними. Ну блин, но... Да, закрой. Блин, я прямо перед тобой. Тут не так уж темно, чтобы не увидеть меня, чувак. Двое. Ладно, пойдем тут. отступит по темноте. И забрать плюшки. И когда шуметь. Ничего страшного. Всякое может быть. что вылета, что-то нет. Давай наверх пойдем. Что у нас наверху? А наверху закрытая дверь, которую мы не откроем. Там глянем. Чик, нема. Нема. Нихера. Okay. Turn off. Okay. наши шаги или кто-то реально ходит? Да, это наш. Кто-то сладко спит. Затащим его. Так, наверху он вылез. Ага. Так, а там идти по следам мертвых и пойдем. Сначала этого оттащим. Так, так, так. тут. Слушай, я тут кое-что заметил. Тут нет никаких крышек. Нету. Ладно. Так, это э, где мы зашли? Окей. Вырубим свет. Заберем. Осмотримся и пойдем. Подожди, что тут? Это ну, куда как-то туда наверх попасть скорее всего, через это. Ой, -мо. Так тут охрана больше, чем мне лет. Попробуем потихоньку пройти. Есть. А, на самом краю. Зная причину смерти.

сделаем темочку. Я надеюсь, тоже. Нет, это лампа. Ладно, не будем с ними воевать. Не будем тратить нужен ключ. Воевать все равно надо будет. Ключ-то там. Так, а может...

Так, крюк есть где? А, подожди. Чек. Нет. Мне кажется, их все равно надо убивать. Чего убью? блин, это быстро было, блин, хороший стрел. Ключ есть. Знаете, тогда я этих тоже обладаю. Так, я хочу его взять. Золотые ножницы. Что, блин, это обычными не могут порезать. Угу. Конечно, и как я говорил, я не буду читать. Так, так, так, ага, ухо. Ну давай посмотрим документы. Глава вторая. Карта. Окей. Так, мы тут. Нам надо сюда. Золотое кольцо у человека по имени Корнеус. К сожалению, данный джентльмен скончался, а его труп доставлен на литейный завод. А, это типа, ну да, литейный завод. Да. Э, что за часов, что за часовник? К чему все это неясно. Но дело будет непростое. На заводе полно боровских стражей. Баронской стражи. Угу. Быть, невид... Быть невидимкой. Провал. Печалька. Карман. Краша 10. Нет, ну, еще не сделали. Оглушение в бою. 10. Чуть-чуть. Украсть все. До половины еще не дошли. Окей, ладно. есть что украсть. Оп, спрятались. Чинджиджин. Санка вышли. А, это это место, я понял. Стекло. окей, окей, окей. Есть что украсть, есть что украсть, есть что забрать. Так, посмотрим, тут пусто. А тут тоже пусто. Окей. Так. Там можно что-то забрать, да? Да. Забираем и пошли. У нас есть ключ, значит мы сможем сейчас открыть дверь. прикольный ключ. Ага. Блин, он уже мог и так. Его открыть. Через эту просунуть руку. Тупые стрелы, тупые стрелы и еще... А, а остальные водяные стрелы. Окей, так, ладно, полези наверх. Блин, тут светло. Это не для нас. Еще один. А, тут взламывать. Окей. Чик. Чик. И чик. О, подожди, сейчас я запрыгну. Все, давай, поехали. Но если это барон какой-то, тогда что-нибудь так же тут проводили? Боже, то ли как-то по-царски, да блин, что-то. шаг. Новый шаг. Найдите тело. Все в очередь. Опа. Не толкай. Огня хватит нам. Вовремя отпрыгнули. Вовремя. Неважно, богатый ты или нищий. В долгах ты А, ну вот, импорты. Богатый, не богатый. Воу. Я ей сказал, плевать, если у твоей матери чертов мрак. С нами жить она не будет. Простите, сэр. Что было на этом трупе? А, ничего. Ничего. Нет, я как раз собирался взять следующий труп, когда пришли вы. <laughs> Я же многого не прошу. Уважение. Пойло покрепче. Золото. люди должны делать то, что я, блин, скажу. Фу, Брось его в печь. Проверь, нет ли денег. Чтобы стрела не пропадала. Так, окей. Я думаю, ребята, на этом все. Э, в следующей серии тогда мы, как я понял, этого барона будем херячить. Вот. А на данный момент тогда все. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комменты, кому что понравилось. Всем спасибо, всем пока и всем удачи.